Bueno, moi boa tarde a, a todos e a todas. En primeiro lugar, eh, pedir disculpas por, por chegar tarde. Eh, dame moita rabia, non? Entrar, entrar así nun sitio, interrumpir a Luís mentre estaba falando e, e terme perdido a intervención de, de Íñigo. A veces, pois, me fai un resumo non? Do, do que dixo. Eh, Claro, decía Ledicia que as institucións están cambiando. Eh, efectivamente, na Coruña as cosas non empezan hasta que chegou eu, non? Pero <laughs> se vese que, que isto aquí en Pontevedra non é así, e está ben, non? Está ben. Eh, Disculpas, lo tanto, afortunadamente pude escoitar as outras intervencións que, que me deron moito que pensar eh, en fin, a de, a de pan bastante que pensar, non? Eh, pero bueno, eh, todas elas, non? E, eh, e despois moitas grazas, non? Moitas grazas a Marea de Pontevedra e a xente que, bueno, que estivo traballando para organizar esta xornada hoxe. Eh, moitas grazas por estar aquí, por poder compartir. Eu, lamentablemente, non vos vexo tan a miúdo, Ledicia. Me gustaría vervos máis, pero, bueno, fago que podo. Entón, por lo tanto, bueno, a oportunidade para veros aquí, agradecervos pois, pues, a, a vos, non? A todos e todas vos que decidides pasar unha tarde, ou unha mañá de sábado eh, escoitando falar de, de temas tan sesudos, non? que pois non sempre é o, o mellor, non? O, o que calquera eh, dedica o seu sábado. Por tanto, moitas grazas. Eh, eu eh, tiña aquí apuntada como primeira frase para empezar, recuperar. Era a primeira palabra que tiña. Recuperar a hipótese da confluencia, non? Deso que, é o que estamos falando hoxe, non? Da, da confluencia. Claro, eu eh, vou recoñecelo, é dicir, cada un falamos desde a nosa experiencia. Eu vou falar desde o que eu vivín, non? desde unha experiencia concreta, que a experiencia da marea atlántica, que a experiencia de confluencia, eh, non sei se de acumulación de forzas, pero eu creo que sí, de confluencia, de como entendimos a confluencia na marea atlántica. Non Mm, por que teña que poñer a Marea Atlántica de exemplo de nada, non por chovinismo coruñés, ni moito menos, sino porque é o que me atravesa, non? É dicir, o, o meu corpo está atravesado de Marea Atlántica e a miña mente tamén, non? Por tanto, esa experiencia de onde falo e, por tanto, dende aí creo que, que se me entenda, non? Eh, bueno, na Marea Atlántica eh, nas eleccións de maio propusemos como hipótese efectivamente a confluencia, non? que é a confluencia, ou como entendimos nos a confluencia. Efectivamente, a confluencia, eh, primeiro, é un mandato de unidade popular, non? pero non só. Non só un mandato de unidade popular, como pues, eh, foi Ague non? no seu momento, como ese experimento eh, importante, relevante, eh, valiente, eh, incluso eu debo reconhecer, naquele momento non o entendín, é dicir, hoxe vexo como outra perspectiva, eh, pero que ten que ir moito máis alá decir, a Unidade Popular ten que responder a ese mandato das prazas do 15M. Eu creo que, eh, e iso sí que é un análise común, hai, por tanto, puntos comuns, non estaríamos aquí sin o 15M, ou non estaríamos da mesma forma sin o 15M. Non? E nós, por tanto, construir confluencia en Galicia hoxe significa seguir ese mandato de Unidade Popular de confluencia do 15M. E que nos mandata o 15M? O 15M nos mandata primeiro eh, basicamente facer as cousas de outra forma, non? Eh, o que decimos moitas veces, a política dos máis fronte á política dos menos, non? Decía eh, Amador Sabater de eh, a cultura política do Estado español, da transición, e eh, non se preocupen, señores, aquí estamos nós, os políticos, profesionais, nós se nos encargamos, vostedes dedíquense o seu a disfrutar, si poden, si, e si les deixan, eh, pero desto se nos encargamos nós de cando en vez, se poden manifestar, votar cada 4 anos, pero aí está, non? Bueno, evidentemente, aquí temos outra, eh, digamos, outro mandato diferente, que é facer instrumentos políticos que podan non servir as maiorías sociais, porque isto efectivamente é moi propio seguramente da esquerda, non sabemos o que quere o povo, nos vamos a levar adiante ese mandato do povo Eh, non se sabe moi ben como que instrumento, digamos, como eh, de onde sae, povo e ese mandato do povo, e efectivamente non saímos do 5% dos votos, pensa que non somos o povo e que representamos verdadeiramente o povo, eh? Dice, frente a iso, temos que artellar espazos políticos e organizacións eh, e organismos que sirvan para dar entrada a esa participación dos máis, non? a esa participación e, e a exercer, por lo tanto, esa representación como eh, mandato deses máis ese eh, mandar obedecendo, non? Do que falamos moitas veces, de mandato zapatista, que é o que pois agora estamos intentando facer eh, nas institucións. Por lo tanto, esa, eh, digamos, ese mandato de participación de ese si nos representan, non? Que, que a mí a primeira vez que, que me berraron iso, me non? profundamente, eh, de decir, bueno, pues parece que esta xente si, sí, bueno, É eh, dicir, se me puxo aquí foi, foi por algo, non? Querían, querían isto, non? Querían, lo menos, a promesa disto, eh, non sei se dentro de 4 anos eh, opinarán o mesmo, agarremos que sí, eh? eh por lo menos esa promesa que nos trouxemos a, as institucións, non? Eh, por tanto, outra representación, outra participación, outra organización, e, por tanto, a forma partido, eu creo que e ese é o meu punto de vista e eso foi o que o que quisemos facer na Marea Atlántica son dispositivos que teñen unha funcionalidade pero que deben ser sobrepasados eu creo que nestes momentos a discusión non pode estar en si convertimos en Marea en partido ou si ou non esa discusión eu creo que é estéril creo que efectivamente tiña razón Antón non é esa a discusión ni ninguén está dando esa discusión polo menos nestes termos a discusión ten que ser outra é dicir, de mm, que instrumentos nos ten que servir nun momento dado para unha representación nunha determinada institución. Non? Bueno, as mareas municipalistas fomos a, a representación, o instrumento, o dispositivo concreto para os concellos, nun momento eh, histórico concreto. Non? En Marea eh, foi eh, a, o que foi, quer decir, foi o dispositivo co que o noso espazo político e isto entendo pan, é difícil saber eh, como eh, concretamos despois intentarei eh, dar algunhas claves para isto, como concretamos eso que a veces chamamos o noso espazo político eh, el edicio decía, bueno, los, los de Podemos bueno, los de las mareas, es decir, eso que somos exactamente eh, pois dúas institucións que son o Congreso dos Diputados e eh, o Senado. É un dispositivo correcto o que podemos facer, decir, con generosidade por todas as partes, polos que estiveron dentro, polos que non estivemos dentro, pero pusemos a mesma ilusión, a mesma confianza e, e pusemos o noso corpo e a nosa cara para que iso se ven, con alegría, eu fíxeno con alegría e os resultados son para estar alegres, mm, por lo menos en termos electorais, o sea que tampouco efectivamente non nos deixemos levar polas paixóns tristes, temos moito do que estar contentas, evidentemente todo perfectible, e ese instrumento máis. Ese instrumento, evidentemente, ten que abrirse, temos que dar entrada non a, a, esas, eh, a eses máis a hora de eh, da dación de contas, do control, do, eh, do input non tamén positivo do, do que queremos levar ao Congreso dos Diputados non? E, que, e que esta xente va a facer estupendamente, pero necesita non deses cauces eh, orgánicos non para, para facelo, para, por tanto, eh, esas costuras non eh, da coalición que foi técnicamente eh, sexan pois, un instrumento dese espazo eh, máis amplo e finalmente eh, pois veremos de que instrumento nos dotamos para concurrir as, as autonómicas, non? E o partido instrumental non é un fin en si sí mesmo, o partido non é un fin, o partido instrumental será un fin para conseguir X, non? Pero, digamos, dentro de, de dunha construción de confluencia. E por outro lado, eh, falamos tamén, e dese mandato 15M, de ter outros políticos ou outras políticas, non? outras persoas diferentes. A verdad que é un gusto non? ver os concellos en día, non? ver eh, o Congreso dos Diputados non? Con, con esta xente ali metida. É dicir, dan dicendo, pero non, non, non llevan corbata, non levan trase, eh, levan rastras, rastas, non levan... Eh, se dan outro aire, decir, eu, eu desde o meu sitio de alcalde no Concello da Coruña, eh, miro para, para os concelleiros de, la marea Atlántica, digo, somos marcianos aquí dentro, tío. No, ahora ya me voy acostumbrando, ¿no? se hacía gracia porque en una boda que había esta mañana no Concello decían que iban a ir a idea que se, idea que se nos ocorreu é que todos os da boda iban a ir vestidos como alcaldes Y eso una Coruña significaba ir con camisa de cuadros ¿no? Eh, eh, por eso isto é unha anécdota, non? pero eu creo que, que entendemos non? o que hai aí de fondo. Bueno, pois pues, xente que fale Claro, e fale a lingua sea xente, evidentemente, se estamos construindo eh, a política do 99%, temos que falar como 99%. E eu creo que o conseguimos, non? Ata certo punto. Eh, claro, decía Pan ahora de, desa xente que eh, bueno, a que decimos representar, pero que ao final nos molesta. Eu fago un experimento de cando en vez, cando alguén me empeza a seguir en, en Twitter, de vez en cando miro a que máis sigue a que máis sigue, non? E beso, a Risto Mejide. Non, vexo al gran hermano VIP. Vexo a Lucas Pérez, bastante. Eh, vexo a Íñigo Rejón moito. E despois está Xulio Ferreiro. Digo, ostra, pois, pues, quero dicir que... Claro, pero isto mola mogollón. Decir, mola. Non? E era para o que estábamos aquí, non? Para que efectivamente esa, decir, esa xente eh, o que é, decir, a xente que vive con nós, a xente que ten as mesmas inquietudes realmente con nós, que nós, decir, pois podan ter acceso ás institucións. Non? Para iso vai traballar a Marea Atlántica nas, nas autonómicas, para iso, decir, para crear este tipo de dispositivo. E estamos dispostos a facelo. Como? Decir, como facer isto? Bueno, eu creo que actualmente estamos construindo confluencia en varias pistas, non somos un circo de varias pistas, eh, non lo digo porque o sea, payasos, pois pues, ven aí equilibristas, non neste momento eh, varias pistas, non? Unha pista son as mareas municipalistas. Eu creo que as mareas municipalistas non poden ser pensadas como un nodo dunha estructura territorial máis ampla. As mareas eh, municipalistas teñen vida por si sí mesma, teñen futuro por si sí mesma, por si sí mesmas e son proxectos políticos enraizados eh, no territorio por si sí mesmos. Por tanto, esta é o primeiro elemento que temos que ter en conta. Non, non somos, eh, por así decirlo, un eh, un elemento temporal que vai a ser sobrepasado, non? Eh, porque, entre outras cousas, eh, a cidade, por así decirlo, é o, o campo de batalla da, das políticas nestes momentos. Non? E isto, sin entrar eh, nas cuestións territoriais de Galicia ou, ou na división entre provincias, pero é onde vive a maior parte da población, onde se dan as grandes batallas políticas, onde están os poderes financeiros e fácticos, e ese é un campo de batalla esencial. Non? Por tanto, e ademais vemos a, a potencia que tivo isto en Galicia, non como eh, desde unha experiencia, dúas, tres, cato, de repente temos dúcias de mareas por, toda, por todo o país e iso é unha potencia en sí mesmo. Non? En Marea, evidentemente, Marea é outro lugar onde construir confluencia. Es decir, eh, Marea eh, foi, repito, que nos deu tempo a facer. Mm? Eh, perfectible, por suposto. Criticable en moitos aspectos, supoño. Eh, non me vou a meter aí. Pero, efectivamente, foi un pasiño atrás eh, que, con respecto a Mayo porque evidentemente é unha coalición, que se figura como unha coalición, e só agora está vendo a necesidade non? de abrirse e a necesidade de, de, de que o aire eh, axude a, a, levar isto para adiante. Non? Pero a mí me parece un lugar esencial onde seguir construindo a confluencia, abrindose, repito, eh, permitindo que todos os actores do noso espacio político estén aí, teñan cosas que decir e, e utilicen o instrumento de marea para reivindicar en Madrid sí no, na Coruña quere salvaguardar a súa fachada marítima eh, e que depende do Ministerio de Fomento e de, de Portos do Estado necesitamos eh, aos compañeiros que están no Congreso dos Diputados para que nos voten unha man. O mismo pasará en Ourense, eh, o mismo pasa en todos lados. Por lo tanto, decir, esa camaradería ten que, ten que estar aí. Non? Nestes momentos, eh, evidentemente hai o proceso de mareas en común donde tamén se está construindo confluencia non? Decir, eh, é moi positivo non? funcionar como esos, esos átomos que se van unindo ao longo de todo o país que se van federando, que van intercambiando experiencias que van construindo xuntas eh, en todas esas reunións na Pobra, na Estrada eh, e en donde toque non? ao longo de todo o país porque tamén, é dicir, é a forma de construir nun espazo territorial diferente, é dicir, no espacio do, do Concello, no espacio da cidade, é moito máis doado facer determinadas cousas, a participación, o compañerismo, é, é máis doado, o roce fai, fai o cariño, non? Espazos máis amplos é máis difícil, pero, é dicir, se seguimos tendo esa, eh, esa colaboración aí, esa, eh, ese, ese, esa cooperación, eh, e, e as metodoloxías non? que, nos levan, que nos levan a iso. E evidentemente, eh, as, as organizacións políticas. Os partidos políticos teñen unha relevancia esencial en todo este proceso. Os partidos políticos entenderon eh, en maio eh, cal era o papel. O papel era non liderar o proceso, non poñerse diante, coller a bandeira e pedir que, que os seguísemos, senón ver que había un proceso de unidade popular amplo de confluencia, poñerse detrás e empurrar. E con toda a súa generosidade, con toda a confianza en que dese proceso iba a salir algo forte, optaron por esa fórmula. E foi un éxito, foi un éxito esencial, non? E, evidentemente, hai cousas antes, non, non naceu a vida en maio, pero sino que pasou en maio, eu creo que non estaríamos hoxe onde estamos aquí no noso, no noso país. E despois, eh, as a sociedade en si sí mesma, a ciudadanía organizada e non organizada que ten que aproveitar os espazos de participación que abramos. Non? Eh, por tanto, é moi importante eh, que en toda esta construcción de confluencia deixemos un espazo para que se incorporen esos actores desde asociacións de veciños, movimento ecoloxista, eh, movimento sindical, eh, calquera tipo de, de sociedade organizada e persoas, evidentemente, a título individual que queran colaborar. Non? Iso, es decir, iso funcionou na Coruña? Por que non pode funcionar noutros lugares? Por que non podemos adaptar eso a un espazo eh, máis amplo? Non? Evidentemente, temos pouco tempo, temos pouco tempo, eh, e hai que coser todo isto, e non é doado, entendo que non é doado, pero eu, eu estou confiado. Decir, esa potencia deses, eh, deses eh, 30 e pico mil votos na Coruña, máis de 40.000 nas Xerais, de máis de 400.000 votos en todo o país, decir, esa é a ilusión que está aí. A xente ten a ilusión, Por lo tanto, nós temos que estar á altura desa ilusión que a xente está depositando en nos. E, iso require de moita generosidade e de moito compañerismo eh, por parte de, de todos e, e de todas. Por lo tanto, repito, confiemos na potencia do proceso, non repitamos erros. Eu propoño que, eh, que convoquemos un, un gran momento constitucional Galicia nas próximas semanas. É un gran, eh, un, un gran proceso, unha marea viva, eh, donde nos untemos eh, partidos, mareas municipalistas, o proceso de mareas en común, eh, e saquemos unha proposta para adiante. Unha proposta...